قالوا عنا جيل ضايع احنا جيل انغلب على امره ضيعونا واتهمونا واتباكوا علينا اسمع علي الصوت يابا علي التلاحين لا تسألني أصلك وفصلك ولا تسألني أنت مين أنا جيل اللي انقرض حافي مشي على الأرض ابن جيل التمانين علي الصوت يابا علي التلاحين اكتب بلون العلم اسود يوم اللي انعدم ابيض قلب اللي انظلم اخضر بكره اللي انا منه منحرم سجل احمر هو لون الدم علي الصوت يابا علي التلاحين لا تسألني أصلك وفصلك ولا تسألني أنت مين أنا جيل اللي انقرض حافي مشي على الأرض ابن جيل التمانين ما بدي عد الصحاب وكل المنافقين لا توجه لي نص عين بيكفي العالم حزين ومقهورين من سنين ولسه بتسأل أنت مين علي الصوت يابا يا من تراني أسير وحدي محطمة فلا تلقي علي مودة وسلامة فأنا لم ألقي لك بالا ولا اهتماما حتى لا ترمي علي حجارا وحماما سلامك راح رد إلك باحتراما علي للصوت يابا علي للتلاحين علي للصوت يابا لسه بتسأل انت مين علي للتلاحين احنا جيل التمانين احنا جيل ملطمين